हेलो गाइज आज फेरि पनि आइसकेको छु म एउटा नयाँ भिडियो लिएर र आजको भिडियोमा चाहिँ होइन टक्क एकदम आजको भिडियो चाहिँ अरूभन्दा अरू भिडियोहरूभन्दा एकदमै बेग्लै भिडियो छ र आजको भिडियोमा चाहिँ यहाँनिर मैले चाहिँ गोठालो गएको थिएँ होइन बाख्रा गोठालो जाँदाखेरि चाहिँ अब पानी पऱ्यो र बाख्राको बच्चा पनि छ यहाँनिर दुइटा दुइटा बच्चामा एउटा सा एउटा चाहिँ अलिक सानै छ पार्टी छ र त्यसलाई चाहिँ अब भिजेर चाहिँ होइन यो चाहिँ भिजेर चाहिँ अब कोक्रिराखेको बेलामा चाहिँ मलाई चाहिँ हेर्दाखेरि माया माया अलिक लाग्यो क्या बच्चाहरूको माया लाग्छ नि त जेको बच्चा भयो भने अनि यसो हेऱ्यो जाडो कक्रिराखेको रहेछ अनि मैले चाहिँ आगो पुगेर टक्क यहाँनिर चाहिँ सेकाइदिइराखेको अवस्था मै सेकिसकेँ होइन यहाँनिर छ हाम्रो पार्टी चाहिँ ए ए ए ल है हाम्रो पार्टी चाहिँ यहाँनिर छ यस्तै हो अब टक्क पाठी चाहिँ मैले सेकाइराखेको अवस्था हो होइन अनि अर्को पनि छ यहाँनिर सेकिनु आउँदैछ यो चाहिँ आफै यहाँनिर छ यसको माउ होइन यसको एकदम अमेजिङ लुक्स वा वाटर लुक्स यसको लुक्स नै हरेप छ होइन र यो चाहिँ हाम्रो आगो हो अनि आगोको माथि चाहिँ <laughs> यसलाई राखेर चाहिँ सिकाउनु पर्नेछ हेर ल त है अब यही हो आजको भिडियोमा चाहिँ टक्क हाम्रो बाख्राको चाहिँ पुरै बरु भुत्ला सुत्ला सबै डढोस् तर भने यसलाई चाहिँ एकदम नभिजेकै जस्तो बनाइदिनु भनेछ अब लगभग लगभग धेरै नै भइसक्यो सेकाइसक्यो त यसको सबै भिजेको भुत्लाहरू पनि अब चाहिँ सुकिसक्यो साथीहरू र अहिलेसम्म यस्तो हजुरहरू को कसले गर्नु भएको छ गर्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला र गर्नु भएको छैन भने पनि कमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि यस्तै हो अब विचार ल हेरौँ त यहाँ अनि कस्तो गुहार मागिरहेछ ल साथीहरू है ल यसको लागि भने एउटा टक्क लाइक अनि पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नु होला पहिलोचोटि अलिक भन्नु पनि लाज लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने च्यानलमा त्यति धेरै सब्सक्राइबर पनि नरहेको अवस्था हो होइन यस्तै हो के गर्नु चिल छ लाइफ होइन हेर न होइन कत्रा देखेछ नि बाख्रा होइन ल ठिक छ ल अहिले चाहिँ पुरै सुकिसक्यो नत्र हुने सुरुमा चाहिँ ट्याक्कै यसकै जस्तो यसकै जस्तो यसको जिउकै जस्तो थियो अहिले चाहिँ हे पनि के चाहिँ रहेछ त भने हेरिरहेछ ल बोल्छ खाने बोल न त के चाहिँ रहेछ यो यसले आफैलाई देखेर चाहिँ एकदम छक्क परिरहेछ यो होइन यस्तो के चाहिँ रहेछ मै जस्तो अर्को ट्याक्कै होइन यसले चाहिँ त्यो सोचेको थियो होला तर वास्तवमा त्यो चाहिँ त्यही नै थियो होइन हाम्रो चाहिँ अब पार्टी पनि खतरा छ त यार होइन ल ठिक छ ठिक छ हाँस्नु अब बाख्राहरूको त माथि दाँत त हुँदैन पो रहेछ यार ल अब बाख्रा पनि सिकाइसक्यो होइन यहाँ यसले बाख्रा सिक्किनु लागिसकेको छ हाम्रो पार्टी झन् बिरामी हुन्छ चिसोले भनेर म्यासाले मर्छस् भनेर मैले चाहिँ यहाँनिर कस्तो उद्धार गरिदिरहेको छु यार बाख्राको पनि उद्धार गर्नुपर्ने बेला आएर यहाँनिर अवस्था चाहिँ सिचुएसन चाहिँ त्यस्तो खालको आएर यहाँनिर उद्धार गरेको अब बाख्रा चाहिँ म्यासेलाई पलापिएर हेर न आगोमा जान्छौ कि के तँलाई भएको हो ल अहिले त चङ्ग भयो म्यासलाई अलिक ल है त अब आइज बोका अब तेरो पालो आयो ल ल नेक्स्ट चाहिँ अब हाम्रो यो रहेको छ बोका अब म्यासले यहाँ नचली बस्न हौ कस्तो चल्छ हौ पहिला कुरा त यसको पुरै पानीहरू फालिदिनु पऱ्यो होइन यसको भुवा के अरे भुत्लामा भएको बालमा भएको यसको पानीहरू सबै फालिदिनु पऱ्यो भनेको त यो म्यासले त यार के भएको यो अटेरी अहिले म्यासले बरु पोल दिन्छु म अनि सेकाउने निउ पारेर पोल्छु अनि फेरि म अलिक फर्ल्याक फर्ल्याक खालको छु ओहो हावा पो आएछ त यार आगो उडाउँछ कि के हो लु त हौ म्यासले लु यार ल अब आजको लागि चाहिँ यति नै भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन पऱ्यो भने कमेन्ट गर्नु होला ओहो आगो उडाउनु थालो ल अब आगोलाई पनि मारिदिन्छु म ल भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्नु होला है